Razão de Ser, com Mariana Oliveira. O convidado de hoje da Razão de Ser é, é advogado, tem 30 anos, feitos eh, já este ano. 30 anos que já lhe deram tempo para fazer parte da equipa de advogados que trabalha de perto com Julian Assange, o fundador da Wikileaks, eh, que neste momento está preso no Reino Unido, que já lhe deu tempo para estar envolvido recentemente numa ação legal que pretende responsabilizar eh, líderes europeus pelas mortes no Mediterrâneo, eh, para ter participado ativamente no movimento dos coletes amarelos em França, eh, foi representante legal de alguns desses movimentos, para escrever um livro, ou mais do que um livro, mas eh, pelo menos um livro muito popular contra Macron, o presidente francês Emmanuel Macron, criticando o presidente francês e a forma como ele ascendeu ao poder. Trabalhou também no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Apesar de todas estas razões, hoje o Juan Branco uh, está cá por outra razão ainda. Uh, é por causa de um simpósio internacional chamado Resistências, que faz parte da programação uh, do Lefest, o Festival de Cinema de Lisboa e Sintra, que começou esta semana e que, para além de ser um festival de cinema, também quer ser um sítio de pensamento, às vezes pensamento feito a partir de filmes. Já vai longa esta introdução. Juan, olá, bem-vindo, muito obrigada por vires até aqui à Antena 3. Vamos começar pelo simpósio, aquilo que, que te traz traz aqui neste dia. Começou nesta sexta-feira, dia 15, vai ainda até uh, amanhã, domingo. Quem nos está a ouvir neste sábado ainda tem a possibilidade de, de apanhar o que se vai passar neste simpósio. Uh, o Juan Branco é o curador, o responsável pela curadoria desta resistência ou destas resistências. É preciso resistir a quê, Juan Branco? Eh, acho que, antes de tudo, o mais importante é resistir à, à violência política no sentido mais amplo do termo. Eh, há uma violência espetacular, que é muito visível, que é a violência física que se opõe aos corpos, que traduz-se em assassinatos, em, em todo tipo de formas que já se vê muito na televisão e nos médias mas é uma violência invisível que hoje em dia toca muita gente, em particular em Portugal, que é uma violência social e económica que falta hoje em dia de intermediação. Quer dizer por aí que a crise de 2008 provocou estragos maiúsculos eh, na Europa e no mundo que nunca foram bem visibilizados. Eh, uhum. Ao contrário de outros eventos importantes que provocaram muitas mortes, a crise de 2008, que provocou mesmo consequências terríveis, em França, um, instituto de Estado, o Instituto de Estado dos Estudos Medicais, considera que o desemprego provoca em França só 15 mil mortos cada ano. Então, há 30 anos que estamos em taxas de desemprego similares em França, são 400 a 500 mil pessoas que morreram uh, da incapacidade dos homens, homens e mulheres políticas a a resolver esse problema. Ou seja, não é um ato violento situado no tempo, mas é Sim, estendido no tempo. Pelo menos não é um ato situável no sentido em que essas mortes são fruto de depressões, uhum. suicídios, uh, cancros que uh, aparecem demasiado de pronto porque, não, porque as pessoas estão estressadas, estão a sofrer e, e etc. E então essa, essa violência que é muito invisível acho que têm destruturado violentamente não só a sociedade, a sociedade francesa, mas sociedades no mundo inteiro e têm provocado a oleada de revoltas ou revoluções que estão a, estão a ver-se a ver desde alguns meses em França, em Equador, em Algéria. Podia continuar assim e vamos ter representantes de todos esses movimentos eh, aqui em, em, em Lisboa estes dias. E, e, a nossa ideia era tentar não somente dar acesso aos portugueses, às pessoas que estão a lutar nos seus países, para compreender quais são as razões dessas lutas e o que é que faz que consigam montar um, uma, uma frente contra, contra o sistema político e económico que estava a fazê-los sofrer, uhum. mas também tentar encontrar as raízes comuns desses atos de resistência que têm nascido nesses países. Então, é há evidentemente gente que foi reprimida por ser resistentes políticos que vamos acolher, gente como Chen Gongcheng, que é o mais grande dissidente chinês, uh, que uh, foi preso, é um advogado cego, que chama-se, tem um nome em, em, China de ser o advogado aos pés desnudos, porque vinha de uma pequena aldeia uh, chinesa e conseguiu salvar a milhares de pessoas, de mulheres, tinham sido eh, avortadas ilegalmente e defender a sua causa e tentar eh, defendê-las frente à violência de Estado. Esse homem foi preso durante quatro anos porque hum, tinha essa luta que não que não gostava do Estado chinês e logo quando foi liberado foi enviado um, de volta à sua aldeia que foi simplesmente fechada ao resto do mundo. Mandaram aí centenas de polícias para impedir qualquer pessoa de aceder a, esse, a essa aldeia e qualquer pessoa de sair. E ele conseguiu escapar, conseguiu escapar, entrar na embaixada americana em Beijing e daí escapar-se para a China. E uh, hoje em dia segue sendo um inimigo político muito importante para, para o regime uh, chinês e era importante por, para nós, por exemplo, acolher essa pessoa, reconhecê-lo pelo sacrifício que tem uh, levado a cabo ele vai cá estar via videoconferência? Vai fazer uma videoconferência porque não pode sair dos Estados Unidos porque roubaram o passaporte, evidentemente sabemos quem, de maneira a impedir que ele viajara. Hum. E nós recebemos todas umas pressões importantes por ter acolhido ele, por, e, o que mostra que uma pessoa sozinha pode tornar-se uma ameaça para um regime tão, tão potente como o regime chinês. Então a gente assim que tem uma, actos de resistência política importante também acolhemos o Rafael Correa, que foi o presidente do Equador durante mais de 10 anos e que, frente aos Estados Unidos, defendeu o Julian Assange e o Wikileaks, defendeu a, as populações que sofreram do caso Chevron, que é o maior escândalo ecológico que seja, e que montou toda uma série de políticas sociais muito, muito importantes em Equador. E, do outro lado, vamos ter uh, líderes de movimentos sociais, quer dizer, gente que não tem uma luta que podia se considerar como diretamente política, como o Maxime Nicole, que é uma das figuras dos chalecos amarelos franceses, e que tem simplesmente conseguido visibilizar a luta de pessoas que são das mais modestas e mais frágeis da sociedade francesa e tem conseguido pô-los ao frente com outras pessoas, ao frente da agenda mediática e política do país para tentar eh, interrogar e frenar as políticas antissociais do, do presidente Macron. E é por isso que é muito importante receber essas pessoas, como Chang Cheng, ele tampouco tinha, um, tinha nenhum título de notabilidade que permitia ter uma legitimidade a priori, a sua legitimidade sacou da sua luta e da sua capacidade de falar da vida cotidiana das pessoas que trabalham na logística, que trabalham em, em posições que são geralmente invisibilizadas na, na sociedade, mas também no espaço, no espaço mediático e, e político particularmente, porque são gente que não tem poder económico e então, evidentemente, é muito, é muito mais difícil para eles fazer-se ouvir. Isso faz. Eh, leva-me para esta pergunta que é perceber, eh, para ti, resistir é uma coisa que se faz melhor eh, sozinho ou acompanhado? No sentido, é uma operação mais individual ou coletiva? É mais importante começar pelas nossas vidas, pelas pequenas lutas da nossa escala micro, ou por nos juntarmos a movimentos, a causas maiores, como os coletes amarelos, por exemplo? Acho que o filme que, o, o, filme que, mostra, que responde melhor a essa pergunta dos cinco que, que fizemos, eh, que selecionamos selecionámos, é o Joker, que mostra como, a partir de uma situação de violência individual sofrida pelo personagem principal, que é discriminado, que está numa posição de fragilidade extremadamente forte, vai-se construir, quase sem, sem intenção, uma, um movimento, se não político, pelo menos protopolítico, de resistência. E então essa o que mostra esse filme é a força que dá à saída do individual e a capacidade a um momento em transformar essa energia individual em, em, movimento político. O que se passou com os chalecos amarelos em França é muito importante para responder a essa pergunta, justamente em consequência da crise de 2008, que não teve nem porta-vozes. As pessoas mais frágeis da sociedade não tinham porta-vozes, nem, nem nos médias, nem na política, nem nenhum, nenhum espaço público. E ficaram então a sofrer as consequências de uma crise, uma crise invisível, porque tampouco os artistas conseguiam mostrá-la, e então acharam que as consequências da, cri da crise na sua vida eram da responsabilidade sua. Quer dizer que a gente perdia o emprego, a gente que não via o seu salário aumentar, a gente que sofria depressões, de separações conjugais, que era levada a formas violências, que violentas, que sejam conjugais, que sejam simplesmente anómicas, de todo tipo, todo tipo, desculpa, essas pessoas descobriram o 17 de novembro de 2018 que eram milhões, que não era cada um que era responsável do seu sofrimento, mas que havia milhões de pessoas que viviam exatamente a mesma situação e que, por consequência, a razão dessa situação era uma razão política. E nesse momento houve uma liberação da culpabilidade muito forte, uma liberação psíquica quase, e um prazer descoberto ao, ao fato de já não ter vergonha de estar numa situação de sofrimento e então nesse, nesse momento perderam toda a inibição frente a, ao estigma que os homens políticos eh, tinham a, estavam a pôr sobre eles, a dizer que os homens políticos eram gente civilizada, muito competente, que, e de maneira geral que as classes, as classes dominantes tinham a, uma legitimidade para dominar. E de pronto, a gente mais normal, que não tinha a posição de poder particular na sociedade, descobriu que também tinham direito a falar que não era normal que eles não tinham direito a ter acesso ao, ao espaço público, que não era normal que não foram representados politicamente, que não há nenhum obreiro nem empregado na Assembleia Nacional em França, por exemplo. E tudo isso então provocou um, um tipo um eletrochoque democrático que permitiu em parte deixar a eh, sociedade num melhor estado. Durante meses já não se falou de imigração, do, do Islã, como não se parava de falar e como já se, se tem recomeçado a falar estas últimas semanas em França, porque já não, estava, já não estavam à procura de, bo, de buques emissários. Quer dizer, a uhum. violência que eles recebiam compreenderam que era uma violência política e que não era o resultado de a pessoa lá do sul que já estava em dificuldades estar a tirar algo deles. E, esse movimento não se tornou também violento, ele próprio, nas não, suas manifestações? O que foi interessante é que não houve, como não havia representantes, como o movimento não era institucionalizado, não havia sindicatos, não havia organizações particulares, só havia gente mais ou menos visível, como o Maxime Nicole, uh, o governo ficou muito destabilizado muito destabilizado porque não sabia como reacionar frente a esse, esse movimento social que foi enorme, massivo, massivo. E mesmo em, aldeias muito pequenas, em pequenas cidades, em grandes cidades, havia tipo, todos os dias havia ações de diferentes tipos. E a imprevisibilidade e a ausência da representatividade de, de figuras eh, desse movimento fez que o governo francês ficou paralisado e panicado. Uh, Soube-se depois que o Emmanuel Macron depois da terceira semana de manifestações, tinham preparado um helicóptero para fugir do Elísio, em caso dos manifestantes entrar no Elísio. E isso provocou uma reação extremadamente violenta de parte da polícia, porque não, não sabiam como tinham ordens, desculpa, não, não, é não sabiam, é que tinham ordens da parte do governo de reprimir o movimento, seja qual seja a consequência, e uh, ficámos com 10, mais de 10 mil pessoas que foram presas, mais 500 que foram enviadas à prisão após uma condena judicial. Houve, houve 50 pessoas que perderam um braço, ou um pé, ou um olho, e mais de 3 mil que ficaram magoadas. São cifras delirantes. Quer dizer que estávamos habituados, e acho que foi em abril, em Rússia, houve uma manifestação contra o Putin e houve 1.200 pessoas que foram arrestadas. E nós estávamos habituados em França a ouvir o governo protestar muito veementemente contra esses, essa repressão política e dizer que não era normal, não era aceitável. E, e, o governo francês teve que ficar completamente sem, sem falar, sem palavra, porque. E ele cair em cima, não é? Sim, porque a repressão política em França tinha sido hum. muito maior que a que viveu nesse momento a Rússia. E então é muito, parado, é muito difícil de aceitar para nós que o nosso regime já nem era capaz de dizer a um regime autoritário como o russo que que estava a fazer e saía-se dos limites, porque nós tínhamos saído muito mais dos limites. E, e por acaso o Putin aproveitou a oportunidade e quando foi invitado por Macron em agosto em França, mencionou a, a, a, violenta repressão política dos Chalecos Amarelos, uma forma de provocação frente ao Macron. E o problema é que o Macron não, te, não teve nada para responder. E então aí houve uma, uma, uma situação que era muito reveladora e complicada. E então, nesse movimento de violência contra a violência, o movimento teve duas escolhas. Deixava-se morrer, simplesmente. Aceitava que a repressão fazia que não, já não havia possibilidade de mobilizar-se. Ou, de uma certa maneira, respondia. E essa dialética da violência uh, começou e foi uma maneira para os Estados Amarelos não, não deixar-se, não deixar sim, destruir. O que se passou é que nunca houve uma violência anômica no sentido em que nunca houve violência contra cidadãos ou contra polícias que estavam isolados, ou que dizer, não havia vontade de fazer violência contra um corpo. Embora depois, quando o movimento ganha essas dimensões tão maciças, eh, é muito difícil controlar cada aspecto que acontece pois, lá dentro. E, e, nesse sentido eu falei muito, durante esse movimento eu disse que, de maneira muito surpreendente, o movimento tinha feito a demonstração que a inteligência coletiva existia. Hum. Sem líderes, sem instruções particulares, os limites em quais o movimento ficou foram muito saudáveis. Não houve, por exemplo, houve um evento que fez muita polêmica. Um momento estavam a fazer uma manifestação em frente da Assembleia Nacional em França e foram imediatamente dispersados pela polícia com, com muita violência. Então começaram a tentar. Era gente que tinha vindo de toda a França para Paris para, para manifestar-se. E às 10 da manhã já estavam a, a polícia já estava a dispersar a manifestação. Então, evidentemente, queriam continuar a manifestar. Então, quando começaram a andar nos bairros mais ricos de, de Paris, de pronto encontraram-se em frente do Ministério da porta, Portavocia do, do Governo, que na época estava ocupado por uma pessoa, o Benjamin Griveaux, que é alguém que faz parte da notabilidade parisiana muito, muito arrogante, que tinha falado dos franceses como desculpa, dos chalecos amarelos, como gente que fumava um, uma marca de, que é muito, muito pouco cara e que, uhum. que tinha só carros que rodavam em, com gasóleo, que não, com muito expresso, uma forma assim. Então viram encontraram-se em frente desse ministério e tinham passado em frente de um lugar onde havia uh, utensílios de trabalho para estavam a renovar uma casa e tomaram um deles e abriram a porta do ministério. Romperam a porta, basicamente. Mas romperam a porta e saíram a correr imediatamente, tipo, uhum. tipo panicados pelo gesto que tinham feito. E então houve, houve uma mini polémica nos dias a seguir, tipo, tão, são fascistas que estão a tentar atacar o Estado de Direito, a República. E eu, ao contrário, achei que era um movimento simbolicamente muito forte. A ideia não era entrar no Ministério e apropriar-se do Ministério e tentar fazer um golpe, era só enviar um sinal a essa pessoa que estava nessa posição por direito do povo, para representar a palavra do povo, como na porta-vocia, para dizer que não podia utilizar esse espaço para mostrar-se arrogante frente à população, que era uma coisa, esse espaço era da população geral, então simplesmente abriram a porta. Então tem aí um acto muito pulsional, quer dizer, que não foi preconcebido, foi por puro azar que se encontraram nessa posição, mas que refletava uma forma de inteligência política interessante. Se uhum. eles tinham ficado dentro do Ministério e ocupado o Ministério e saqueado o Ministério, era intolerável, mas compreenderam que uhum. o que tinham que fazer era só abrir simbolicamente as portas e sair e deixar as portas abertas para qualquer cidadão ter a possibilidade de entrar nesse espaço. Hum. Maxime Nicol, como disseste, um dos ativistas dos coletes amarelos eh, que tu próprio defendeste, julgo eu, em tribunal, vai estar neste simpósio. Há muitos convidados internacionais, já falámos de alguns deles. Rafael Correia, presidente do Equador, que deu asilo à política Juliana Assange eh, na Embaixada do Equador. Uh, eh, Yanis Varoufakis, que foi ministro das Finanças da Grécia. Richard Stallman, fundador do movimento Software Livre. O português Miguel Duarte, o ativista que arrisca uma pena de prisão por ter participado como voluntário numa missão de, de resgate no, no Mediterrâneo só para fechar aqui o aspecto do, do, simpósio, estas sessões acontecem em vários espaços em Lisboa, Espaço Nimas, Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, eh, na Universidade Lusófona, também no Tivoli, a entrada é livre. Sim, era sessões. muito importante, era fazer, eu fui invitado no Web Summit eh, há 10 dias Exato. para dar uma conferência no Center Stage com um dos conselheiros do Trump sobre o comércio internacional. Falaste do preço dos bilhetes da Web Summit. Sim, quer dizer, eu, eu encontrei-me num lugar em que o preço mínimo era 1.500 euros para entrar e até 25 mil euros, e em qual os únicos portugueses com quem me cruzava era a gente que estava a servir-nos. Era, era uma situação puramente colonial. Sim, francamente, num espaço em que está, está em Lisboa, mas de Lisboa não vem nada menos a gente privilegiada, que são os winners da mundialização, que chegam lá para colonizar esse espaço e para ficar entre eles. Quer dizer, privatizar um, bar, um bairro de Lisboa para fazer a festa à noite. É, é algo bastante particular, que ficava entre eles a todo momento. Então, nós, frente a essa arrogância. Sim, arrogância mesmo inconsciente, porque a gente, quando fica dentro nos espaços VIP, não sei o quê, a gente é muito simpática, quer dizer, ninguém tem consciência de que fazer algo completamente absurdo e que pode trazer violência. Decidimos ir aos lugares mais prestigiosos que temos, tipo o Teatro Tivoli, e abri-los. E abri-los e mesmo deixar a toda a gente vir, que qualquer pessoa que for interessada, que ter um mínimo de interesse na, nesse tipo de questionamentos, o que quer tentar emancipar-se da, da, situação política e económica atual, poderem vir a nós e uh, simplesmente ouvir e falar com as pessoas que têm coisas, estou seguro, muito importantes para transmiti-los e para mostrar que, para voltar à pergunta que me fez sobre a luta individual ou coletiva, que não há razão de desesperar, que mesmo em hum. situações em países completamente em que as, as situações são completamente delirantes, como em China hoje em dia, que é um país totalitário, basicamente, um avocado cego que não tem nenhum tipo de recurso, que vem de uma aldeia pequenina, pode mesmo provocar câmbios maiúsculos no, no sistema. Então é possível tanto ali como aqui. E a uhum. questão é saber como fazer e que inspirações obter. E a verdade é que essas pessoas têm pouca visibilidade em geral, então é difícil saber como é que funcionam de verdade e como é que como é que fazem? Simplesmente porque nós ouvimos falar das revoluções em Algéria, em, Algéria, em Equador, em Hong Kong, vemos isso como algo muito. vemos imagens espetaculares, mas não é muito difícil ter acesso à maneira à realidade do que se está a passar e como a gente se organiza e quais são as realidades das confrontações, os objetivos dos manifestantes, do poder, porque podem ser legítimos também. Há, há poderes que defendem-se defendem de maneira legítima frente a frente a, a formas de resistência que podem ser ilegítimas. Não é? A ideia não é só não é ficar eh, de maneira muito inocente a defender qualquer que tenta sublevar-se contra um poder. É, é, muito difícil apreender as realidades Sim, no seu, e, é, é muito difícil pormenor. porque os jornalistas não têm capacidade financeira hoje em dia, os médias, para cobrir o mundo inteiro. É muito hum. difícil enviar jornalistas lá para fazer a transcrição da realidade que se está a viver. É difícil para nós porque estamos com menos tempo que sempre, sempre com uma economia da atenção que faz que estamos empuxados a consumir hum, conteúdos que não são, às vezes, os mais profundos, a ficar numa excitação permanente. E esse tempo de, sim, de repouso do espírito, de discussão, de conversa, acho que é importante tentar recriá-lo. E também aí é uma coisa importante, é que compreendemos que é difícil fazer saber a existência deste evento e por isso vamos fazer primeiro o streaming, mas também vamos filmar para deixar uhum. aberto esses elementos para logo gente que chegar um pouco tarde poder recuperar e e ver o que se passou. Em todo o caso, vamos lembrar a quem nos estiver a ouvir neste sábado de manhã que ainda estão a tempo de sair de casa, estiverem perto, se estiverem perto de Lisboa para apanhar o que vai acontecer neste sábado e também no domingo neste simpósio internacional Resistências, que acontece dentro do Festival de Cinema de Lisboa e Sintra e o festival depois continua pela semana fora. Uh, há bocadinho eu falei de, do Miguel Duarte, o ativista português uh, que vai estar também neste simpósio. Outra pessoa que também vai cá estar chama-se Homer Chat, eh, é também um advogado eh, que, contigo, com o Juan Branco, o convidado da razão de ser deste sábado, foi um dos responsáveis por, em junho deste ano, creio que foi junho deste ano, por uma, responsável por uma ação legal submetida no Tribunal Penal Internacional que tem o objetivo Ehm, de, de, responsabilizar, ou pelo menos averiguar as responsabilidades dos líderes e dos responsáveis europeus nos milhares, cerca de 14 mil mortes no Mediterrâneo que aconteceram ehm, nos últimos anos. Isto é um assunto muito complexo, <laughs> mas, e vamos ver se eu percebi, Juan, o que estás a tentar eh, dizer com esta ação ou fazer é que as mortes de este, estes milhares de mortes de refugiados a tentar atravessar o Mediterrâneo não são uma tragédia humanitária contra a qual não há muito a fazer, mas são ou podem ser responsabilidade de pessoas concretas, com Sim. nomes, que podem ser criminalizadas, responsáveis criminalmente por isso. Uh, é isto? É, sim, é, é, o resultado de uma política que, que foi uh, posto, uh, sim, chegada a cabo de maneira consciente e muito cínica. Quer dizer, houve o objetivo de fazer morrer gente para dissuadir outros de tentar a travessia. E então nós vamos simplesmente aplicando os critérios jurídicos muito estrictos do, Estatuto de Roma, que foi a, eh, o texto que provocou a criação do, da Corte Penal Internacional em La Haia. Vamos simplesmente buscar a responsabilidade criminal de dirigentes da União Europeia porque o que fizeram são crimes contra a humanidade. São, é simplesmente quando você provoca a morte voluntariamente, não de uma ou duas pessoas, mas de 14 mil pessoas simplesmente por um, simplesmente por um objetivo político, para tentar satisfazer as pulsões. Isso reconecta este tema com o que estava a dizer antes, quer dizer que temos a crise de 2008, temos os, nenhuma responsabilidade penal que foi uh, procurada pelos políticos que provocaram essa crise, crises, uh, pelos banqueiros que provocaram essa crise, para o mundo econômico e financeiro temos uma situação em que a gente mais favorecida da nossa sociedade, mas das sociedades em gerais no mundo, ficaram ainda mais favorecidos após a crise, quando a maioria das pessoas ficava muito mais pobres. Evidentemente, quando está numa situação assim, em que nem mediaticamente nem politicamente é uma intermediação que permite uh, dizer essas coisas, que permite mesmo procurar as, as responsabilidades, a gente fica com uma ferida muito forte, porque está a sofrer de uma violência que não tem uma não é explicitada. Ninguém fala para defendê-los, ninguém diz que não são responsáveis dessa violência, que estão a sofrer, que têm que se procurar quem, quem provocou essa violência para fazer pagar, etc. Então, o resultado é que cria bucos emissários, como os refugiados, gente ainda mais fraca, e dizem: olha, são essas pessoas que estão a tentar tirar o pão de vocês. Então, é contra eles que devem trasladar a vossa rábia e a vossa frustração e essas feridas de quais estamos a falar. E esse é um jogo que os políticos gostam muito de jogar. Em permanência é algo que estamos a ver. Há, há cada vez que uma crise política, a melhor maneira de escapar da responsabilidade é dizer: olha, eu, é a pessoa ao lado sua que é responsável, não sou eu. É a pessoa que é de cor preta, é o refugiado, é o. E então nós estamos simplesmente a, a mostrar a esses homens políticos que podem jogar esse jogo, mas se jogam esse jogo, a responsabilidade potencial é criminal. E, e que... a responsabilidade aqui tem a ver com decisões. Sim, com... porque são decisões que foram tomadas eh, de maneira a satisfazer as pessoas que ficavam panicadas porque pensavam que a crise económica era o resultado desses refugiados, simplesmente. Então nós dizemos, olha, eleitoralmente não podemos fazer nada, sempre vão ganhar. Sempre vão ganhar a dizer que a culpa é da pessoa que é diferente, que a pessoa que está frágil está mas o que vamos fazer é que você talvez vai ganhar eleitoralmente, mas você talvez vai ficar em prisão por ter feito isso. Porque ao fazer isso, não somente acrescenta o nível de racismo e etc., mas simplesmente faz morrer pessoas. Como é que isso se prova? Então prova-se por uh, uma investigação que fizemos durante dois anos, com mais dois anos com o Merchat, são 250 páginas que são o resultado de análises de todas as declarações públicas, mas também todos os documentos produzidos pela União Europeia, pelos países como França, Alemanha, Itália, Espanha, em que se demonstra que havia consciência a todo momento que as políticas que se estavam a adoptar iam provocar essas consequências mortíferas. É porque e... a, a, a, Comissão Europeia, a dada altura, assumiu que tinha havido erros. Né? Sim, e isso, isso foi muito interessante. A resposta à nossa acusação Sim, da parte da Comissão Europeia, imediatamente, três horas depois, tivemos respostas de todos os governos. O que é interessante, porque nós não somos ninguém. Quer dizer, Sim. Hum. somos dois abogados, teoricamente, podiam passar por... Mas achamos que tão evidente que temos razão, ficam panicados pela situação. Então responderam e a Comissão Europeia admitiu erros. O que é muito interessante, porque se você matar a sua <laughs> mulher ou o seu marido e ir à polícia e diz, olha, e vai à polícia a dizer, olha, matei a, meu, a minha mulher, o meu marido, mas quer dizer, não, não tinha intenção de matar essa pessoa, foi porque a polícia não deixa sair. A polícia põe em prisão e vai investigar para saber se havia intenção ou não. Então, como é possível que temos dirigentes da União Europeia que admitem que foram partícipes na morte de mais de 14 mil pessoas mas que dizem que não tinham a intenção de provocar a morte, que foi o erro, erros que foram. e que ninguém está preso e ninguém está investigado. E então aí algo muito forte para mim, em contraste, temos uma situação incrível em termos de mortalidade, mortalidade simplesmente, de gravidez, e não, não há nenhuma reação não, não, há nenhuma razão judicial por agora, por então, mas achamos que vai haver e que eh, provavelmente nos anos que vêm haverá pessoas que serão presas por ter adotado essa política criminal e os ecos que temos hoje em dia, a, a, nossa comunicação foi debatida nos parlamentos espanhóis, ingleses, italianos, fomos invitados ao Bundestag em Alemanha e os ecos, que, os ecos que recebemos é simplesmente que há tremor em Bruxelas, hum. porque revelamos algo que esperavam que ia ficar eh, simplesmente escondido. Juan, mas voltando ali um bocadinho atrás, à questão dos, dos bodes expiatórios não é? De, e dos líderes que tentam proteger-se eleitoralmente, uhum. evitando tomar certas decisões ou tomando outras decisões que depois têm essas implicações na vida das pessoas que tentaram atravessar o Mediterrâneo. A verdade é que parece haver, de facto, uma, uma ligação entre, por exemplo, o crescimento da, da extrema-direita, sobretudo no leste da Alemanha, <coughs> que tem crescido muito apoiado nessa, nesse sentimento anti-imigração contra as políticas sociais que o governo alemão aplicou aos requerentes de asilo. E, portanto, essas, onde eu quero chegar é essas consequências uh, de atribuir uh, culpas podem ser erradas ou desmontáveis ou falsas, mas são reais em todo o caso. O crescimento da extrema-direita, por exemplo, é real, eh, baseado nesse sentimento. Sim, porque é muito. É, quer dizer, não custa nada. Se você não tiver princípios, se você ser alguém cínico, é a maneira mais fácil de chegar ao poder. É trabalhar o ressentimento da gente, nutrir-lo, de maneira a que através dessa detestação, você aparece como uma pessoa que vai proteger logo os cidadãos da ameaça exterior que inventou. E então, a partir daí, nós estamos só a acrescentar o, o custo político de jogar com isso. Quer dizer que vais ficar eleito, mas talvez vais ficar em prisão. Podes jogar a isso, podes, podes criar essa fantasia. De, em França chama-se o Grand Remplacement. O facto de as populações brancas, populações ah, brancas europeias ser reemplaçadas pelas pessoas que vêm da África no quadro, num quadro que seria organizado pelos grandes capitalistas, etc. Essa teoria tem uma grande audiência em França, por exemplo. Nós estamos a dizer, se querem jogar com isso, que se querem manipular a gente, podem, mas as consequências, que são terríveis em termos de nos humanos, pagam-se um momento ou outro. Criamos essa instituição que é a Corte Penal Internacional para, para lutar contra as políticas que fazem da violência política a hum. maneira de chegar ao poder. Eh, nós estamos a falar, eh, a ter esta conversa também numa altura particular. Eh, ainda, ainda há uma semana, exatamente uma semana, estávamos a assinalar os 30 anos da queda do Muro de Berlim e estávamos quase simultaneamente a ver as eleições em Espanha, onde justamente a extrema-direita representada pelo Vox é agora a terceira força política, mais do que duplicando a votação que, em poucos meses, mais do que duplicou uh, a votação e o número de, de eleitos no Parlamento. Espanha é também o teu país eh, qual é, que é a leitura, eh, a tua leitura para o que se está a passar em Espanha? Bem, é simplesmente uma. Quer dizer, de uma certa maneira, compreendo perfeitamente o que está a passar, porque estamos frente a um, uns governos progressistas e umas forças progressistas que estão a comportar-se de maneira vergonhosa. Uh, o exemplo do Podemos e uh, PSOE, ou ter um. Sim, uh, ou ter um acordo de governo 24 horas depois das eleições, quando não tinham. Há uns meses não foi possível. Não foi possível durante e as meses. condições eram as mesmas é, é, é a demonstração que estão a jogar com a população. Estão mesmo a, a comportar-se de maneira completamente indigna e isso provoca uma grande, uma grande frustração. E quando combina isso à ausência de resultados económicos e políticos tangíveis para as populações, porque não são protegidas e, e, e sentem-se sem defesa, evidentemente é uma procura de. A gente vai procurar naturalmente uma força política que vai prometer proteção, uhum. vai prometer uma forma de reinstitucionalização, desculpa, e, eh, e essa força política hoje em dia parece ser a extrema-direita e nós temos, se quisermos compreender o fenómeno e não somente ficar num julgamento moral frente a essas forças políticas que não, não traz nada, temos que compreender porque tem essa força hoje em dia e hoje acho que é muito facilmente compreensível. E a questão a partir daí é como propor uma alternativa que não passe por eh, fazer eh, dano aos mais frágeis, para, para que não passe por voltar a políticas conservadoras em termos de género, etc. E, eh, e, e isso passa por simplesmente, primeiro, admitir erros e a reconstruir alternativas que sejam muito mais eh, muito mais cercanas às necessidades da, da, das populações então provavelmente muito mais radicais em termos de programas económicos e também discursivos frente às élites políticas e económicas de nossos países uhum. e, para, e, um evento como o nosso hoje em dia é, o evento do festival é, a ideia é mesmo partilhar a experiência de pessoas que têm lutado nesses domínios e como conseguiram construir essa alternativa estamos frente a um perigo existencial muito importante e acho que é por isso que uma parte das, das populações vão à extrema-direita. Temos num, umas sociedades que têm a impressão que estão a decair, que não, que não têm futuro. Então temos essas forças que propõem umas, fazem proposições retrógradas, nostálgicas, e acho que é a maneira de prometer um futuro diferente, mas para isso tem que se trabalhar muito mais que hoje em dia. Também há essa história de. A esquerda tem sempre esse problema de dar a impressão que o, o suficiente é ter razão desde um ponto de vista moral. E com o simples facto de ter razão moralmente, não há razão de não ganhar eleitoralmente, mas não é verdade. Uh, tem que se trabalhar muito mais para propor. A ideia não é somente ficar num, domínio moral, mas propor para alternativas ir jogo viáveis. No debate, exatamente. e aceitar o facto de que Sim, de que não é somente uma questão de bons sentimentos, que aí há, uma, há, uma, há pessoas que estão a sofrer no cotidiano de maneira extremadamente e que não podem suportar o simples facto, sim, de, de, de ter razão. A ideia é mesmo que precisam de câmbio e câmbio rápido. E, e talvez, por exemplo, o projeto europeu é um bom projeto moralmente, mas talvez que hoje em dia está a bloquear um, uns câmbios que são necessários nas, em nossas sociedades e que não, não conseguimos levar a cabo, sim, neste, sistema atual. E, então, e, e forças da extrema-direita, como, como as que estamos a ver nascer, propõe alternativas simplistas, por exemplo, sair da União Europeia, mas que tenha, sim, tenha, dá uma força ao seu discurso porque dá a impressão que pode produzir soluções imediatas. Hum. Uh, Juan, tenho curiosidade para perceber como é que tu, ah, na régua tradicional de que vai da esquerda à direita, onde é que tu te vês a ti próprio? Há quem te encoste à, à extrema esquerda, é lá que te vês também? Ou não, não usas essa régua? Não é difícil para mim eh, responder essa pergunta porque eu sempre estive implicado em lutas que se consideram de esquerda, mas também vejo muito bem os limites dessas lutas hoje em dia e vejo como há sociedades que foram destruídas por eh, ter-se aberto. Quer dizer, eh, sim, há uma inocência na esquerda em relação ao, ao liberalismo, no sentido amplo do término, que hoje em dia é, faz muito difícil para mim identificar-me puramente a, essa, essa, a esse qualificativo. Uh, eu vejo a força que tem sociedades como a espanhola ou a portuguesa na proteção que deram às suas tradições durante este tempo. Quer dizer, as estruturas familiares, por exemplo, que não foram modernizadas completamente como foram em países como França, uh, fazem que essas sociedades tiveram uma resiliência muito forte em relação, por exemplo, à crise de 2008 e conseguiram, mesmo tendo consequências económicas, económicas terríveis, conseguiram sobreviver. Mientras em França, por exemplo, há muita gente que morreu de ficar sozinha, porque o, a relação social em França é muito mais fraca. Quer dizer, a, a, ideia do núcleo familiar, mas também em geral, do núcleo social que se pode encontrar, por exemplo, no sul da Espanha, onde eu nasci, onde tenho ainda nas, nas pequenas cidades espanholas, em França não existem absolutos. Foram completamente devastadas pela modernização dos últimos 30 anos, pela abertura econômica eh, e a, e a mundialização. Então eu vejo o valor de tradições que, às vezes, na esquerda de, se desprezam. Sim, sim, demasiado facilmente. Sim. Então, não sei okay. como responder. <laughs> Há bocadinho falámos, falaste do, do, jornalismo e das insuficiências do jornalismo. Quero muito falar, claro, de, da tua relação com a Wikileaks e com o juliana Assange. O Juan Branco, nosso convidado na Razão de Ser de hoje, é um dos advogados que tem trabalhado de perto com o Julian Assange, eh, o jornalista fundador da Wikileaks, que esteve até há poucos meses exilado na Embaixada do Equador em Londres e que agora eh, está preso no Reino Unido depois de ter sido eh, detido pelas autoridades britânicas. O futuro do Juliana Assange é para ti uma incógnita? O que é que, o que, é que lhe pode acontecer? Teoricamente vai ser extraditado. Nós estamos a lutar contra uma evidência política através das armas do direito, porque os Estados Unidos querem os lançados em, em Estados Unidos para destruí-lo, simplesmente para um processo de vindicação pura. E quando os Estados Unidos querem alguma coisa, é muito difícil resistir a esse, a esse desejo. Então, nós estamos a tentar opor os, toda a força que temos, ao, do ponto de vista legal, mas sabendo que vai ser muito difícil sem um apoio da sociedade importante. E sim, e tem razão quando conecta a minha crítica do jornalismo com o que eu vivi vi, com, com o Julian Assange e o Wikileaks porque eu trabalhei com um homem que durante anos e anos foi descrito como um violador, sem o princípio de uma prova, uh, simplesmente porque havia havido um fiscal sueco que tinha aberto uma investigação contra, contra a intenção das uh, pessoas que se supunham eram as vítimas e essa palavra oficial foi suficiente num, numa situação de, histérica, de histeria mediática e, evidentemente, com um poder político enorme como os Estados Unidos a, a tentar eh, alimentar essa histeria, para provocar miles e miles de artículos durante seis anos sobre o caso, sem a nenhum momento um dos autores desses artículos ou, ou emissões de, de rádio, de televisão, etc., fazer ele mesmo a investigação necessária para saber se era verdade ou não, ou em que medida se podia saber se era verdade ou não. Era tudo uma repetição de uma palavra que inicialmente encontrava-se um fiscal sueco que estava à procura de uma reeleição, porque está em Suécia há, reeleição, há eleições, podem participar ao processo político, e tinha a tentar simplesmente mostrar-se eh, favorável aos Estados Unidos e tentar encontrar o apoio deles. E eu vi uma pessoa, mas mais importante que uma pessoa, uma causa como o Wikileaks, ficar quase destruída por esse processo de incapacidade mediática a distanciar-se da urgência e, de, e da aspiração a criar um barulho mediático que pode produzir atenção, pode produzir e produz, evidentemente, por consequência, dinheiro via a violência que se produzia e a incapacidade, quando está em frente, está a opor-se a um aparato de poder tão importante como os Estados Unidos, simplesmente fazer ouvir uma voz alternativa. Foi muito difícil para nós defendermos e os procedimentos na Suécia afinal caíram. Nunca foi acusado formalmente os gerações de nada, mas ainda ouvimos gente a perguntar-nos por essa questão, quando era evidente que, evidentemente, tudo isto tinha relação ao seu trabalho de revelação dos crimes de guerra e contra a humanidade que foram cometidos por, pelos Estados Unidos em, hum. em Iraque e no Afeganistão. E então, a partir dessa violência imediata, mas também que teve mil, mil mil eventos similares. Quer dizer, que ele foi atacado. Eu vi esse homem ser acusado de antissemitismo, de eh, fascinação pela violência, de, nem me lembro. Quer dizer, cada seis meses havia uma. E a nenhum momento os jornalistas, a maioria dos jornalistas, mas a extrema maioria dos jornalistas, tomavam a distância suficiente para dizer-se: olha, estamos frente a alguém que tem posição de vulnerabilidade, que está a fazer uma coisa tão radical que, evidentemente, está exposto a manipulações de todo tipo e a acusações de todo tipo, porque o único objetivo de pessoas como os Estados Unidos é de, de Estados como os Estados Unidos é destruí-lo o mais rápido possível porque estão mesmo a ameaçar o seu poder. Nós temos que ter um trabalho, fazer um trabalho de, de contenção da informação e de não apanhar qualquer informação que sai não sei de onde e pronto transmiti-la ao mundo inteiro, porque o resultado foi que a gente ficou a ficar eh, começou a ficar uh, séptica frente a essa pessoa. Estavam uhum. a perguntar se, se, se, era alguém de confiança, quando, quando se, se olhava só ao trabalho que tinha feito, era perfeitamente verificado de, e não havia nenhum, nenhuma dúvida sobre a sua honestidade. Mas, uhum. uh, então, essa violência, sim, do, do interior foi extremamente difícil de, de suportar e e levou-me a tentar uma reflexão sobre o funcionamento do sistema mediático hoje em dia e das suas insuficiências. Como é que tu, tu, tu, te aproximas, como é que chegas ao Juliana Assange e à Wikileaks? E fazes parte desse grupo de advogados que está a trabalhar de perto com ele? Eu tinha lutado muito jovem uh, contra um dispositivo de proteção de direito de autor que se uhum. chamava Adopi em França e que tinha por objetivo de cortar a conexão à internet a mais ou menos 100 a 200 mil pessoas cada ano por utilizarem uh, software de peer-to-peer, -peer, de partilha de de, de músicas e de, de, vídeos e de filmes, etc. Pirataria, já. Pirataria. Sim. E eles então queriam cortar a, a conexão à internet de qualquer pessoa que for apanhada nesse, partilhando esse, essas informações. Então eu era muito jovem e tínhamos começado a conceber uma alternativa legal que chamava a licença global, que era fazer pagar a cada cidadão que está conectado à internet uma taxa suplementária de 1 a 5 euros e com isso financiar a criação cultural e ao mesmo tempo despenalizar a partilha de objetos culturais, porque consideramos que numa óptica de melhor, a melhoração da sociedade em geral é importante proteger os artistas e os criadores, mas é importante também favorecer a partilha de, e nós consideramos que o peer-to-peer -peer era a melhor maneira de permitir a gente que não tinha acesso necessariamente à escola, que não tinha necessariamente às universidades, que era a educação artística, de aceder a, a, bibliotecas e catálogos enormes de criações que, se não, são mais difíceis de, de encontrar. E o mundo de, das pessoas que defendem as liberdades na internet é um mundo muito pequenino. E então uhum. encontrei-me com uma pessoa que, no momento mesmo que o Edward Snowden precisava ajuda, estava a fazer o doutorado em Direito Internacional, estava a ir para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que era o Juliana Sons que estava a organizar a defesa do, do Edward Snowden. Então tínhamos que ir a ver o, a Juliana Sons para trabalhar com o Snowden. Fui lá, na Embaixada do Equador, em Londres, e falámos umas horas. E ao final ele me diz: Olha, o Snowden tem um país inteiro, eu tenho 20 metros quadrados, então talvez <laughs> precisava mais trabalhar contigo que ele. Se quiseres, ficas com, no meu equipo. E comecei a trabalhar com ele, era em 2014. E eu, o que é interessante e divertido é que a, CIA, eh, a Yale, a Universidade de Yale, que é tipo a a concorrente histórica da Harvard em Estados Unidos, é considerada como o templo da CIA. E é aí que se recrutam os agentes secretos eh, dos Estados Unidos. Então eu comecei a, comecei a trabalhar com, sim, com o Wikileaks no meio de, de, do, do, sistema de segurança americano e, e, por acaso não não nos apanhamos nesse, não, não nos apanharam nesse nesse momento. Nós também temos em Portugal o nosso whistleblower de do momento, o Rui Pinto, o hacker, pirata informático, está em prisão preventiva há vários meses por revelar casos de corrupção no futebol. Já não vamos ter muito tempo de falar, de falar disto, até porque ainda queria ir a outros, a outros aspectos do, do teu percurso, mas Uh, só, para, só, para, perceber, imagino qual é a tua posição em relação ao caso do Rui Pinto, mas o, o que eu queria perceber é o, o, que é que se passa aqui. As leis são injustas e é preciso mudá-las ou é o nosso entendimento delas? A lei e a vontade política. É uma vergonha o Rui Pinto estar em prisão, quer dizer que essa pessoa só revelou elementos que são verdadeiros sobre um dos mundos mais, mais corruptos que existem, que é o mundo do futebol. Ajudou os cidadãos a, melhor, a compreender melhor como funcionava, qual era a realidade desse espaço. Posso compreender que uma ação civil podia tentar contra ele, mas pôr em prisão essa pessoa e fazer uma ação criminal contra ele é uma, é uma vergonha para, para o sistema judicial português, para a gente que voltou-se a cúmplice desse, e evidentemente também dos responsáveis políticos que atrás disso não, não fazem nada para liberar essa pessoa. E as condições de detenção dessa pessoa são particularmente vergonhosas. Uh, Disseram-me que retiraram o diário que tinha escrito em prisão para tentar utilizá-lo, para incluir no, nos procedimentos contra ele. Isso é o próprio de um, estádio tota, de um Estado totalitário. Não deixar um espaço íntimo a alguém que já está em prisão isolado, aislado, não. Francamente, é, é, fico mesmo avergonçado pelas pessoas que fizeram isso. Juan, sabemos que tens coisas contra Macron, uh, tens um livro com esse título. Achas que Macron tem alguma coisa contra ti? <laughs> Tentaram pôr-me em prisão. Por acaso, o, a, a porta-voz do, do governo, o Rob Berger, denunciou-me à Fiscalia da República Francesa por ter em francês, a frase era armer les esprits, tem uh, eh, armados os espíritos, suponho que a tradução uh, não suportaram, evidentemente, porque eu fui eu tive na, nas instituições que ajudaram essa pessoa. Eu tive muito, muito perto dos oligarcas que ajudaram a financiar a sua campanha, que, o, que propulsaram o Emmanuel Macron através do seu controle do espaço, do espaço mediático. Tem de se lembrar que em França 90% da prensa escrita e 40%, 45% das rádios e televisões, em termos de audiência, pertencem a nove pessoas. E essas nove pessoas são gente que trabalham juntas, que são, que são muito cercanas umas outras e que adotaram o Emmanuel Macron como tentaram adotar. Então é muito violento para eles ver alguém que viu tão perto esse sistema sair brutalmente e denunciar todas as compromissões que a maneira em que funciona esse sistema do interior simplesmente e a isso acrescenta-se umas coisas mais mais estúpidas e futis mas como o fato de eu ter conseguido entrar na universidade em que ele não tentou três vezes entrar sem conseguir e, e para essas e em França são elementos muito determinantes quer dizer porque é, é sobre esse elemento, esses elementos que se construi a legitimidade para participar ao espaço público ou não hum. e o Emmanuel Macron conseguiu justificar a sua a sua penetração no espaço mediático e, político francês que foi muito rápida em seis meses pronto ela não era ninguém e pronto uh, ficou ministro e logo presidente com o facto de ter sido formado nessas grandes escolas, essas grandes universidades francesas. E então eu chegar com um currículo ainda mais potente que o seu a esse nível e dizer que ele não é inteligente, não é brilhante e tentar explicar como funcionou essa coisa e que não, é, não tinha nada a ver com o seu talento inato, mas ao contrário com o fato de uma manipulação bastante incrível, uh, evidentemente faz violência para eles, mas por agora Está tudo bem. Uh, <laughs> Juan, quem nos, eh, quem nos eh, esteve a seguir até agora nesta conversa e ouviu tudo isto que tens estado a falar, todo o teu percurso nestes últimos anos, ficou de certeza com curiosidade para saber mais da tua história, de onde é que vens, como é que constróis eh, neste tempo um percurso tão, tão, tão singular, pelo menos. Uh, tu nasceste em Espanha? Sim. Em Málaga? Em Andaluzia, sim. Ok. O teu pai é o produtor de cinema Paulo Branco, que hum. dirige o Festival de Cinema uh, ah, Lisbon and Sintra Film Festival, de que começámos por falar por causa do simpósio que, estás, que organizaste para, para o festival. Tu nasceste em Málaga e depois o que é que te acontece? Viveste lá quanto tempo? É, quando é que vais para a França? Eh, os meus pais conheceram-se em Paris. Uh, a tua mãe é espanhola? Minha mãe é espanhola, tinha, os dois tinham fugido às ditaduras, Salazar e de Franco. Uh, o meu pai tinha passado pelo Londres e tinha começado a trabalhar uh, no cinema em Paris e minha mãe era psicanalista e conheceram-se, acho, numa projeção de um filme que tinha produzido o Paulo, que era um filme de 8 horas e a minha mãe tinha... Deu tempo para, tinha, <laughs> para se conhecerem. Não, a minha mãe tentou sair a cabo de 4 horas e o, pai, o meu pai estava fora e <laughs> interceptou. E, uh, e, não, então eu cresci principalmente em França, assim, quer dizer, com a família em Portugal, a metade, e a família em Espanha, que, famílias que são famílias normais, quer dizer, relativamente modestas, não, não há nada excepcional, mas os, os, meus pais construíram um percurso muito singular em Paris eh, e, uh, e, fez que tive o contacto das duas realidades ao mesmo tempo. Uma realidade muito, eh, muito elitista e muito excêntrica em Paris e logo volta à normalidade completa quando vinha para Portugal ou para a Espanha para, para voltar com a minha família. E acho que essa conexão e o fato de não. quer dizer, de viver estrangeiro, como estrangeiro em, França, a minha língua materna é o espanhol. Não, na família falávamos espanhol e não havia não havia relação à França outra que não seja fantasmática. hum. Evidentemente, o, os meus pais foram para a França com a, fantasma, a fantasmagoria da liberdade, da grandeza de, cultural que representava a França na época então isso voltou-me muito exigente frente à França, simplesmente. Ah, há, uma, uma exigência muito forte eh, frente ao, sistema político, cultural francês, porque por isso, por a fantasia, ou a, fantasmagoria que, que herdei, simplesmente. E, eh, e nada, foi, acho que foi a razão principal por que construí esse percurso. És mais espanhol do que francês? Não, acho que não. Acho que, que estruturalmente sou francês, mas okay. uh, as raízes são, estão entre Espanha e Portugal. Então é uma mistura um pouco estranha, não sabia <laughs> muito como explicar-lhe. Não, não, há respostas fáceis para dar. Não. Tu há bocadinho disseste que, que, a tua realidade familiar era muito normal quando vinhas cá, mas a tua pessoal, e usaste a palavra excepcional, a tua foi de facto excepcional crescer no, imagino crescer num ambiente que deve ter sido muito estimulante, rodeado de gente ou com acesso a pessoas que a maioria das pessoas só conhece de longe, dos filmes, dos livros. Eh, eh, de universos que nunca estão ao nosso alcance. Como é que foi para ti essa exposição? O que é que, como é que foi crescer nesse, nesse meio? O que é que viste? Com, é, com quem é que aprendeste? Antes de tudo, é uma grande exigência. Provou eh, provoca uma grande exigência porque não se pode falar para dizer nada. Quer dizer, não, quando está à frente a gente que são prémios nobres, que são grandes, grandes artistas, grandes criadores, grandes pensadores, tem que se ter consciência muito rápido de que esses percursos são, quer dizer, são gente que construiu à base de esforço e de uma grande exigência eles mesmos, e então se, se quiser eh, poder interactuar com eles, tem que se trabalhar muito. E logo também é simplesmente, acho, no, na família um sentimento de modestia muito grande frente a essa gente, nós só ser... Eh, pois, por, eh, quer dizer, o, o, o meu pai vem do Montijo, a minha mãe vem de uma aldeia espanhola andaluza, em que não havia água corrente quando, quando nasceu, quando era. Uh, então, quer dizer, não, não vemos, não ficamos nunca fascinados pela, pelas essas pessoas. É Mano, eu, eu acho que a, a base é ter o respeito igual para a pessoa que, que não teve oportunidade de fazer coisas que gostava de ter feito e da que teve a sorte de, de ter um percurso que vai se considerar excepcional depois. Acho que. De, Sim, e a, e a, ideia de merecer tudo o que se fazia, era, isso era muito importante, e ter, merecer o privilégio que, se tinha de, que eu tinha de ter acesso a esses mundos, é, não transformar-me num fio de qualquer pessoa. E por isso, uhum. por exemplo, nunca, nunca entrei no cinema, por eh, medo a, a, ter um privilégio que não tinha direito de, ao qual não tinha direito de aceder. E o importante para mim era construir uma legitimidade própria antes de voltar a colaborar de uma forma ou de outra com esses espaços. Gostarias de ter ido pelo cinema, se não fosse esse facto? Talvez, talvez seja o futuro, não sei, mas, okay. uh, mas quer dizer, eu vi muita gente aproveitar de, de, da filiação, da posição social que tinha herdado naturalmente para simplesmente instalar-se e não fazer nada excepcional. E vi muita gente frustrada não ter acesso a esses espaços quando tinha capacidade perfeitamente por fazer, porque não tinham os bons origens, não tinham as, as facilidades uh, que tinham gente mais favorecida uh, que eles, e, uh, e, eu não suportava a ideia de, de, estar numa posição que retirava a outra possibilidade de fazer algo. Então, ao menos estar muito seguro de que, hum. de, de que mereço de uma forma ou de outra, ter acesso a isso, não, não, não entro. Sim, não vou entrar. O que é que te motiva a fazer? A última coisa que te quero perguntar: o que é que te motiva a fazer o que tu fazes? Porque isto a que tu te dedicas, estas causas, as várias de que falámos, são mais do que uma opção profissional, não é? Que a pessoa vai escolhendo casualmente. Parece que tem que haver uma, uma força, uma vontade que, que vai mais além disso, não é? De, uma, de um percurso profissional que se vai construindo, como advogado, no teu caso que é que te, que é que te motiva a fazer o que tu fazes e a fazer as escolhas que tens feito? Bem, acho que simplesmente do, o fato de ter. Acho de verdade que eu. O, sim, é, é tenho herdado esse movimento da, do percurso familiar, simplesmente. É, é ter essa confrontação de perspectivas muito original, acho, e, e deu-me uma sorte incrível. Então eu não quero. Eu sei que. Sim, eu sei que os espaços aos, aos quais tive uh, acesso foram fruto de muitos sacrifícios. E de maneira geral, de gente que sacrificou muito para construir os seus espaços. E de maneira geral, os sistemas políticos em quais hoje em dia estamos são o fruto de sacrifícios imensos de gente que bateu-se pela liberdade, pelos, pelos direitos sociais e a única gente que eu admiro e respeito são a gente que, um momento ou outro, sacrificou uma parte do seu conforto para tentar lutar para algo que ficaria para outros mais tarde. E acho que é a única maneira, quando alguém vem do espaço social como o meu, uh, de viver de maneira digna e, uh, e sim, e simplesmente é de acordo com a sua ética. E nunca, nunca chega a ser uma a uma perfeição ética qualquer, mas tentar aproximar-se disso e tentar simplesmente construir espaços para outras pessoas viver melhor amanhã e, e ter a sorte, a sorte de, de fazer o que eles quiseram e, ah, Sim, e criar beleza no mundo acho que, é, que é, que é o mais importante. Parece-me um ótimo objetivo. Tu tens 30 anos, daqui a 10 ou 15, onde é que gostarias de te ver? Tens alguma ambição? Não, não faço ideia. Eu, okay. não, eu penso muito. <laughs> Devia ter morto há três anos, então não sei o que vem já. <laughs> o, o, ideal é sempre fazer menos. Eh, menos planos possível? Não, não, é criar. É, não, é fazer menos. De, eh, é, é, criar menos violência possível no okay. mundo. É viver de maneira. A, a, acho que agora eu tenho, a minha prioridade é porque estou a, a a chegar a uma posição de poder, quiser ou não quiser, o que estou a fazer está a dar-me um poder e o risco agora é que isso transforme-se numa força destrutiva e isso é muito difícil de controlar e então tentar fazer que não que os meus defeitos não não produzam efeitos negativos na, no mundo, acho que é, é mais sim, é a prioridade. Juan, muito obrigada por teres vindo até a Antena 3. Juan Branco foi o convidado eh, da razão de ser deste sábado. Uh, o pontapé de saída para esta conversa foi o Simpósio Internacional Resistências, de que o Juan Branco é curador uh, e que acontece ainda até amanhã, hoje e amanhã, no âmbito do, do Festival de Cinema de, do Lefest, Lisbon and Sintra Film Festival. O Festival de Cinema uh, continua depois pela semana fora. A razão de ser já está disponível em podcast, podem sempre voltar a ouvir e também no RTP Play. Já a seguir, ficam com o coiote do Pedro Costa. Boa tarde e bom fim de semana. Razão de Ser, com Mariana Oliveira.